全滅するぞお友達になってね何発でも打ち込むわニューイヤーバーストすごいわねはっ海の掃除何発でも打ち込むわニューイヤーバーストやるではないかあなたの力をお年玉よチェイ姉さんの本領よ神聖なるシュドウセブンスヘブン

ニューイヤーマスクやるではないかくらえコードルル一打入魂コードルルこの何発で打ち込むわニューイヤーマスクお姉さんの本領よ神聖なる主導セルンスヘブンどうした